छपो छतो अभी हम फिशिंग के लिए जा रहे हैं आइस धूप काफ़ी ज़्यादा है तापमान अभी समय ढाई बज रहे हैं टू थर्टी और तापमान है आज देखो चवालीस डिग्री है चवालीस डिग्री तापमान में फिश लगती है क्या नहीं तो छतरी लेके लिया हूँ धूप के कारण बस हम यहाँ फिशिंग करने वाले हैं ये देखो झिंगा इधर बैठा हुआ है अभी यहाँ से पकड़ेंगे हम इनको ঠিক আছে Yeah. Aí, mano. समस्या दूरबीन कोई कोई दिया आपको मैं अच्छा ठीक है ना दिया दे दिया todo mundo. है ना ये बहुत खतरनाक है उसको पकड़ेंगे ध्यान से ज़रा ये देखिए कर दिया इसके लिए ध्यान से ज़रा देखा था ना झोंगा देखा ना पक्का पक्का मैं पढ़ते लिखी मैं पढ़ते लिखी टी शर्ट बता रहा तुमको तो वापस करके चली आनी हो मंगा रहे निकाल लो क्या हुई ओहो हाला करो ले बैठ दी सब पास कर बेटी भरे वाला हां Mago. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಗ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಬರೇ Slow, slow, slow, slow, slow, slow. Mari. Copyright तुम्हारा इवन देखता। बड़ी भेजो। क्या फोन कर रहे हो? करिए लंबा छोड़ चलो भाई